Aspetta, col microfono, eh. Ecco qua, mo, mi senti bene adesso? Ecco, ecco. Eh, dove stingo? Stingo a casa, Baione, sto a casa. Sto a casa. Thank you. Thank <laughs> you.